Смотри, как ты здесь получилась. Подожди, а вот здесь смотри, как глаза получились. Девушки, не желаете выбрать десерт? Пойдемте, я вас прошу. Да, конечно. Мы согласны. Oh, smartphone. smartphone. Thank you. smartphone. a smartphone.